жарыктын чагылуу законун моделде карайлы м н эки чөйрөнүн бөлүү тегиздиги болсун тегиздикке түшкөн толкунду көк өң менен белгилейли а а бир кесиндиси бул жарык толкунунун таралуу багытын көргөзгөн нур биринчи чөйрөдө таралган жарыктын ылдамдыгы в бир болсун толкун а чекитине жеткенде а ц тегиздиги толкундун фронту гюгенстин принциби боюнча толкун фронтунун ар бир чекити экинчи толкун булагы болуп калат а чекитиндеги булак экинчи чөйрөгө таралуучу толкунду нурдантат аны кызгылт өң менен белгилейли бул убакытта түшүүчү толкун б чекитине жеткиче тагыраак сб аралыгы барабар в бир т сынган толкундун ад фронтунун радиусу в эки т болот в эки бул экинчи чөйрөдөгү толкундун таралуу ылдамдыгы кыймылды токтотуп толкундун фронтун экинчи чөйрөдө көргөзөлү бул убакытта экинчи булактан е жана ф чекиттеринде нурданган толкундар сындыруучу тегиздикке жетишет жана е бир ф бир экинчи чөйрөдөгү толкунду дүүлүктүрөт алардын фронттору сүрөттө көргөзүлгөн экинчи булактан ийилген ДБ чагылган толкундун жаңы фронтун ордун берет түшүү бурчун альфа менен белгилейбиз ал эми сынуу бурчун бета аркылуу белгилейли а д б жана а б с үч бурчтуктарынан а б барабар с д бөлүнгөн синус альфага а б барабар c д бөлүнгөн синус альфага барабар а д бөлүнгөн синус беттага биринчи жана экинчи чөйрөдөгү с б жана а д тараптарын жарыктын ылдамдыгы аркылуу белгилеп мындай билдирүү алабыз синус альфа бөлүнгөн синус бетта v бир бөлүнгөн в экиге барабар в бир бөлүнгөн в эки катышын н аркылуу белгилейли н бул сынуу көрсөткүчү